כמו שפה הוא לוקח את חלקי הבסיס שלי, מרכיב את זה ככה, או מרכיב את זה אחרת, עובר נגיד פעמיים על המטה, ואז האחוז הקטיף שלי אמור לקבל את זה. תכף נציג את זה. ועשינו פה שתי בדיקות גם, פעם אחת שמנו רובוט אחד על עגלה, סימטריה, כמה שהוא סימטריה יחסית לעץ, כלומר אם רובוט יוצא פה, אז פעם שנייה הוא יוצא כאן, תכף אני את זה, ופעם שנייה זה שני רובוטים על העגלה, שבמקום לשלוש שני מעברים אנחנו עושים מעבר. אז בואו נתחיל לבדוק בעיות מה מינימלית. לקחנו תפוח בפרי הדר, נקטים בתקופות שונות, ואמרנו בואו נחפש מה הזמן המינימלי מהרובוט שזה הזמן המינימלי. עבור התפוח זה רובוט של פי הרח, אנחנו פריזמטיה סיבובי סיבובי, פה הגבלתי את עצמי לשלושה מפרקים, פה ודאי הגבלנו את עצמנו לשלושה מפרקים, ובפי הרח, אה, שנייה, ופה מה שאני מציג, אני מציג שני סיבובים ואחד פריזמטיה שהם מתחלפים בסדר. אז פה ניתן לראות שהפריזמציה סיבובית-סיבובית נותנת ביצועים הכי טובים עבור התפוח. תזכיר לנו את העמודות, מה זה האטה שם שוב? אה, יפה, תודה רבה. אטה זה אחוז הקציף של בראש החקלאי. כלומר, יש חקלאים שיגידו, אני רוצה לכל היותר 50 אחוז. כאילו 50 אחוז מספיק לי, אחד אחר יגיד, אני רוצה 90 אחוז, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא הגיוני. אז מנהיג... הגיוני שכן, שכדי לקטוף חצי מהפירות אתה צריך 0.5. לא, זה לא... זה מנומן לכמות הפירות שלנו. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה כאילו פר פרי, ושוב אני מדגיש, כל מי שעשה עיבוד תמונה יגיד רק אה, עיבוד תמונה ייקח לו יותר זמן. נכון, עוד פעם, מדובר פה רק על זמן מסלול, כלומר התנועה עצמה, אחרי שחישבתי את הכל, בתנועה רצפה של הרובוט עם מנועים שהנענו שזה 100 וואט. אוקיי, אז עבור התפוח רואים שתיארה וזה רובוט העתיק. הזמן זמן פ. תכף אני כן, כן זה זמן מוגבל לפי אחד. עבור כלי הדר, אם אני מגביל את עצמי ל-70% אז RTR הוא עדיף. אם אני רוצה יותר מ-70% אז כבר RRP נותן לי את היתרון. שימו לב. אז מה שראינו פה שעבור כל משימה שונה, יש לראות שהוא יותר טוב למשימה מסוימת הזאת. אה, כדי לספר את האוזן, כדי להגיע, אי אפשר להגיע פה ל-100%, בסך הכל אם אני משלב את שלושת הרובוטים האלה בבני אדם, אני מצליח להגיע ל-99.2% שמכאן אנחנו בואו נגיע למספר מקסימום של פירוטים קטנים עם הקומוניקציה פה פעם יותר עצים יש לי 20 או עצים, אני מוציא פה בכוונה כאילו, משהו שיותר מעניין מאפיין את כל המאגר ובדקנו על כמה רובוטים גם פה, בואו נראה, עבור תפוח עדיף להשתמש או בזה או בזה, ההבדל פה די קטן, אז השארתי אה, את שניהם. פעם אחת זה הדין בשתי פירות, פעם שנייה זה הדין בפי אחד, אז השארתי את שניהם. עבור נקטרינה ואפרסק עדיף פי הרע, ועבור אה, פרידה עדיף לקחת הררה. אז מה שאנחנו מגיעים פה, שאם אנחנו רוצים גם לאורך השנה להשתמש בשתי מסיבות שונות, כדאי לנו לצנות את הסדר של המפרקים. מה קורה שיש לנו מטה אחד מורכב? מה זה מורכב? יש עצים מורכבים. עצים שרובוט אחד לא מצליח להגיע לקציף, לאחוז קציף מכוון. אנחנו מדברים על כמה דברים. קודם כל, בואו נדבר על הנחות. אני מניח שטרקטור נוסע לאורך השדרה, ותמיד הוא עוצר ככה שהעגלה תהיה בדיוק מול העץ. הרובוט תמיד כותב לימין. למה לימין ולא לשמאל? משהו ברור. אני נכנס לימין. מה שאני צריך לקבוע בכל הסיפור הזה, זה היכן נמצא אור על העגלה. אם אני קבעתי שהעגלה עומד מול העץ, אני צריך להחליט האם אור לא. נמצא יותר אחורה, יותר קדימה, רחוק מעץ, קרוב מעץ, זה מה שאני צריך להחליט. זה המספר בדיד של המיקומים, כל פעם, כמו שאני רואה את זה, זה עגלה עם חולים, אתה יכול לחבר אותו למקום כזה או אחר. אוקיי, אז בואו נראה קצת תוצאות. קודם כל, אה, מה שאנחנו רואים פה, type 1, type 2, זה, סליחה, בואו נתחיל מהגרף. הבר הכתום זה מציג רובוט בודד. כלומר, לקחתי עץ, התאמתי לו רובוט אחד הכי טוב לו, ובדקתי כמה דברים הוא מצליח לפתור. טייפ 1 ו type 2 זה שני רובוטים מודולריים, פעם אחת שאני מאפשר החלפת סדר המפרקים, כלומר, הזמנתי סיבובי, אני מחליף אותו בסדר, ופעם שנייה אני רק משנה את הפלסטיקים, כלומר, אני מאריך אותו קצת, מקצר אותו קצת, ב-12 זריז. אז קודם כל רואים שיש פה שיפור כמעט עד 70 אחוז וכמות הפירות הניתנים יחסית לקוקות בודד. אה, אין הכרעה מה הסוג של המדולמת עדיף. האם עדיף להחליף פלסטיקים, נגיד בכאלה, או עדיף לי לא להחליף פלסטיקים, אה, להחליף, סליחה, סדר מפקקים, או להחליף רק פלסטיקים. לפעמים ככה... בשניהם זה יחסית בשניהם לא- זה מאוד דומה, אז לא הצלחנו פה להגיע לאיזושהי הכרעה. והאחוזים הגדולים ביותר, בעיקר בעצים המורכבים. כן. בהדר, באפרסקים, בקטרינות וכולי, ופחות בתפוחים הפשוטים. נכון, בתפוחים הפשוטים הספציפית האלה כמעט אין שום הבדל. לא, ביניהם לא היה, אבל גם מול הרוב אחד, יש <coughs> רק אה, עשרה אחוז. לא, כמה שאתה הולך לעץ מסובך יותר, היתרון גודל גדל. עכשיו, אותו דבר עשינו עוד פעם עם שני רובוטים על העגלה, זה מקרה יותר קשה, מסיבה שעכשיו, אם לפני זה עשיתי שני מעברים כביכול, אז רובוט היה יכול למצוא קצת לעץ איפה שבא לו, פעמיים. אז פה הרובוט מקדימה ורובוט מאחור לא יכולים להפריע אחד לשני. אז יש שם מגבלות הרבה יותר קשה. אה, אפשר לראות שהתוצאות די דומות, כלומר עדיין רובוט מודולרי מצליח בהרבה יותר חוזים מהרובוט הרגיל לצורך העניין, ומה שהיתרון של השיטה, של השיטה הזאת, שבסך הכל צריך רק מעבר אחד על כל המטה, למרות שאני צריך שני רובוטים. אוקיי? אז אה, סיכום, הסיכום קצר של התוצאות. אז קודם כל ראינו שעדיפים רובוטים שונים למשימות שונות. ראינו שהרובוט מודולרי עדיף בדרך כלל רובוט בודד, כלומר הוא עושה שיפור יחסית משמעותי לרובוט בודד. אין הכרעה מה הסוג של המודולריות עדיף לזה או למשהו אחר. ועוד משהו שלא הצגתי, אני מציג רק את התשובה בהתחלה, הרובוט המודולרי יותר עמיד בפני שינויים. מה, מה הכוונה? אם יש לי 100 עצים במדע, לא באמת אני הולך ללמוד על 100 עצים. אז השיטה שלנו, אני הולך לעץ הכי גדול, הכי מסובך, הכי מורכב שאני שנראה לי, מודד אותו, ואז אני הולך עם רובוט שבניתי לפיו, או רובוט מודולרי שבניתי לפיו, אני הולך לכל שאר העצים. וגם בבדיקה הזאת ראינו שרובוט מודולרי מצליח להתמודד עם העצים שהוא לא רע באותה מטה, הרבה יותר טוב מאשר רובוט שמותאם לעץ ספציפי. אוקיי? אז בואו נגיע לסיכום בסך הכל, מה זה ברור. לפני הסיכום, תיקח שניים אחורה, או לא משנה כמה. הוואן אה, רובוט, לא תחמנו ועשינו רק רובוט אחד פעם אחת, אלא זה אותו רובוט, נתת לו להיות שני מיקומים שונים. כביכול שהגלן נסע פעמיים, כל פעם במקום אחר, <coughs> שלא עוד יותר להקשות עליו. נכון. זה רק רובוט אחד, אבל הוא כן עשה שני, אה, שני סיבובים שם. גם על זה לא נכון. אוקיי. אז בואו נגיע לסיכום הכללי. אז מה יש משהו מודולרי שעשינו אה, לבדוק עם מודולרי כדאי? קורבוסים של הפתרון, כדאיות גבוהה יותר. שאמרנו, כאילו זה גבוהה לאורך השנה. יתרונות של השיטה שבנינו, בחידוש הזה זה הפרדה בין שלב איסוף הנתונים לשלב אופטימיזציה, קלות בשביל אופי הבעיה, קל לשנות את זה, פתרון מקדים מתמטיים קיימים, שלא פעם לא צריך לכתוב תוכנות משלי או ממשהו יש כלים מתמטיים שקיימים, ופערים לכיוונים להמשך, אז לא מצאנו איזשהו קשר מובן, לא שזה היה לטוב לכך, אבל מה שהיינו רוצים להשלים, לא מצאנו איזה קשר מובן בין סוג העץ לרובוט המתאים לו. או סוג של, או זוג של רובוטים מודולריים מתאימים. עוד פעם, אני חושב שזה בגלל אולי מה. מאגר היחסית קטן שיש לנו, וזה לא, לא הצלחנו למצוא איזה הכרעה שנגיד לעץ תפוח וייצוב white edge, שזה כזה דבר, הכי מתאים רובוט מסוג PTR. זה לא מצאנו. ייעוד של שלב איסוף נתונים לטנזור, הטנזור הזה שאנחנו מצאנו, ברובו מוחלט מורכב מביגן. כלומר, 70% מהטנזור הזה זה אי אפשר להגיע. וחבל שאנחנו מבזבזים יחסית הרבה זמן, כמה שעות לכל עץ כזה, עדיין לחשב את הדיגמים האלה, ופה, שאלה אם אפשר לעשות את החיזוי הזה, לייעל את החיזוי, ואז לנחש מה, אם בדקתי פה ושם, אז למלא חצי מהתדר הזה בחיזוי ולא בבדיקה כל פעם של הגר. והדבר האחרון זה מצד מאפיינים עיקריים בציור העץ, מה הכוונה? היום העצים מותאמים לקטיף בני אדם. רובוטים אמורים להתמודד עם זה. שאיפה היא כמובן לעשות רוב, אה, עצים, ייצוג העץ, המתאים לרובוטים. לא אנחנו רוצים למצוא באמת מהם המאפיינים העיקריים, כלומר למה הרובוט הזה נורא הצליח, או למה הרובוט הזה לא הצליח, ולפי זה גם נוכל לעתיד לתכנן את העצים לפי רובוט. כמה תודות, וכמובן אמיר, תודה רבה, על כל ההנחיה, וכל ה... הסבלנות הענקית שהייתה לאמיר, ילד שלי חולה, אני במילואים, אני שם, ואני תקוע, ואני עוד פעם תקוע, ואני שוב תקוע, ואני עדיין תקוע, ואללה, תתקדם כבר. וממש תודה גם בגדל, וגם מחוץ לא, גם שיחה מאוד נחמד, תודה רבה אמיר, ואני אגיד את זה בכל הדרך. תודה רבה לפרופסור שום, לסבח שמאוד עזר מאוד בניצוח פורמלי של הבעיה, ובסוף הרגשתי שכאילו, שזה שם, ולא לא יהיה, חסר לי הכלי הזה לרשום את זה במתמטית, אז זה שום הסביר לי נורא יפה. חברים מהעבודה כמובן, לערבה, כל הצפן שבילינו יחד, כל הצחוקים והמפות שלנו, גרדנו אותי לדרוזים שם למטה בכל המקומות הרחוקים, חבר'ה מחשמל, איפה אתה מזיקים שם, וכמובן חברים ומשפחה, עם אשתי משה פה, וילדים עם ידיד, כן. ותודה רבה על ההקשבה.